さあそして皆様から見て左側の方では何やら子供たちの殿が今日は体重を測っているようです、ね、さあまずは妹の徹子ちゃんが体重を測っていましたが徹子外に出るのも練習中なのでねそこは温かく見守ってあげてくださいさあそして左の方では今度はお兄ちゃんのこの JJ 君が体重を測っていますさあ徹子ちゃんよりも結構大きな体をしてい まが J リーグの表現があるでしょうかね皆さん予想してみてくださいお父さんの腕作って今大体1トンぐらいありますさあ J リーグの今日の体重はどうでしょうかさあ J リーグあ乗れてないですねはいおいと帰ってしまいましたはい J リーグ今日はちょっと落ち着きがないですよ2個やらなさあ J リーグもこの後落ち着いてきたら体重測ってくれると思いますので皆さんよ さあそれでは小関君とひなちゃん皆さんの目の前で順番に可愛い赤を披露することができましたさあ皆さんたくさんお写真撮っていただくことはできましたでしょうかさあ残念でございますがそろそろこの目をとろタイムが近づいていてしまいましたさあでは最後はトロたちから皆さんへお別れのご挨拶をして終わっていきたいと思いますあんたが一歩下がりながら餌あげた方がいいと思う餌あげながら一歩下がった方がいいぜひ会いに来てあげてくださいね 五2 2百二十五点五。ありがとうございます以上をもちまして見事なタイムは終了です皆様最後までの応援のお付き合い本当にありがとうございましたしょうがないなかいいなかわいいって言っちゃった <laughs> 何その顔 <laughs> どういう心理やねんその顔 いや口半開きで礼したらいいね開いちゃう開いちゃう開いちゃう右手いらんのじゃんまれそうです怖いあそうそうそうそううわ怖えいいとこでうんあいいやんあいいやんそうそうそうそう出すこと知ってるわけじゃん、はい で「で」って言わないの3つぐらい言ってるであ出た出たなんか理解してきた、はい、いろんなことを並行してやらな感じでトレーナーででそういいじゃん知ってんだよ君はベロを出すことを happening.